Talaga namang matatawa kayo sa mga episodes na Rapid Tulpe Action na mapapanood nyo ngayon sa video kong ito. So, idol ko talaga si Sir Rapid Tulpo, kaya naman pinagsama-sama ko yung mga nakakatawang eksena ng mga nagre-reklamo at tumingi ng tulong kay Sir Rapid Tulpo. Tara, panoorin po natin ito. Ako ang namasahe sa'yo nun, hoy! Huwag kang maniwala niya, sir. Sinungaling talaga niya, sir. Eh. Kasi, wala po akong sir pamasahe. Sinungaling ka! Nag, ano, sir, nag, ka! na-amnesia ka ata. Hindi ko Nakakain ka ng maraming ano, bitsin. Ano sir eh? Napunta yung pera sa pamasahe. Pamasahe Sinungaling po. talaga Papuntang Mindanao. Ba't di natin bigyan ng one more chance? Ako mag-sponsor. Wow naman! Wow! Mag-date kayo, mag-out of town kayo, punta kayo Ayoko Boracay. sir. Bahala ka sa buhay mo. Promise, kung gusto niyo pa hanggang Hong Kong pa. Alaala sa anak niyo, gagawin ko to. Kahit na Sydney, Australia, o kaya New Alam, York, sir. ayoko na. Sinungaling ka! Kaya ayaw na, niya, ayaw na niya sir sa akin. Kasi may ano na siya, may kachat na yan eh. Kaya kahit lagi South Korea, ganyan. kahit ipaharap pa si Jungkook sa harap ko, ayoko nang lumod sa'yo. Lagyan may kayabangan to. Lo ah, ah, ah, tapos na! Ganun talaga tapos, sir. Tapos na Kasi akong magtiis! GR, mayroon, maawa ka mayroon sa akin! share ka chat. Maawa ka sa akin! Hindi Ngayon, kahit, kahit sabihin ko sa'yo, kahit sabihin ko, buhay man yan si Sir Rapi. Ha? Kahit mag-anal man tayo, magmamadre ako, gagawin ko! Tindakan lang yan. Pakinggan mo muna ibang ako. tao. Ibang tao, mo. turing mo sa pamilya ako. Nanay ko pumunta Pakinggan doon. mo muna ako. Pumunta ang nanay ko doon. Nang nag-request na sa'yo ng hotdog. Tapos ano, sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong. Tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? <laughs> Nag nagalit ka? Kasi, Sabi mo ang arte ng nanay ko? sir, sandali lang. Sumama lang. ka ng hotdog, ba't ka bumili ng putlog? <laughs> Tapos, Ba't kasi putla ka sa tele? Ba't kasi putla ko miniliwan kay Ato? Hindi, sir, kasi sinusubukan po ako ng mama niya. Parang ginagawa po akong tanga ka. Ah, sinusubukan nila akala ako. mo lang yun. Akala mo lang yun. Umiiyak na ako sa nun. Oo, kasi parang tanga ka na talaga nun. Hotdog, putlong binili mo. Tingnan ka naging tanga. Tanga ka nga. Kasi hanggang ngayon, habol ko pa rin habol. O, tanda na. Baka pinambili ka ng... Di bumili ka ng banyena. Lo, ah, ah, tulad po nung bigas po, bumili po ko. Napakabang, Jude, hindi ako ganun, Jude. Hindi ganun. Alam mo yan. Ah, umitira ka kasi ng puro abroad. yeah, boy. Pag nakakita ka ng ibang abroad, ayun. Puros abroad kasing tinitira niyan, sir eh. Ay, ba't mo pinatulang ko? Alam mo pala eh, tumitira siya matagat. Ako, sir. Haso inamin nyo. Opo. Ako ang pinakataya ata. Ingon, may dadagdag na naman. Lahat ng abroad niya tinitira. Pag simula pa lang, sir, mga barkada niya, sabi, Madam, naku, para kang natulis. Yan, hold up ka na dyan. Oh, alam mo pala na hold upper to ng mga... Itang eh, ako kasi kailangan ko talaga ng katuwang sa buhay. Okay. Ang dami naman sinasabi niyan. Ang dami na sinasabi niyan. Hindi naman yan totoo. <laughs> Alam mo, sir, ang sama ng loob ko sa kanya na yung nag habal habal ako Ganito siya na lang, sir, nakakutsi. sa Ano Teka, yun? teka, teka muna. Sir? Ikaw... Nag- Nagsaka ako ng habal-habal siya nakakutsi. Drive-drive doon. Nakala mo kanya? Away pamilya, away pamilya lang. Hindi sa ganun na mga babae, Oo, ang bakit, lalaki bakit, ta. bakit, bakit? Ay, ganun ang laki. Ako, makita ba nimo may lala, may babae ba ako? Di ba? Mukha diba, akong unggoy, diba, walang babae nang tumatatol sa akin, eh. mukhang unggoy eh. nag ka nga, nag ka nga sa Facebook eh. May may kabitukulo ka namang babae, bakit ang alam ba ako? So, magpapadala ka ng pera, pinapadala mo sa kapatid mo, sa amin, oh. na, grocery na lang, sa gatas yung ano, mat- matatanggap namin. Pinapadala kita ng pera, eh. Nagpunta ka ah, nila din. yun na yun, yun na yung last, yung nagpadap, napapadala ah. ng October na, na ano, nagpadala ka na lang isa, ano, nasundan lang na isang beses nagpadala ka kasi yung pang ano sa motor. Birthday ni, birthday na yun tay. Birthday mo. Pinadala ko yung pira. Oh. Itong unggoy ng mga, unggoy ni mo, oh. kumain unggoy ng bana, pantabing. Ang unggoy, minom ng tubig. Nagpinaguhitan, nagpapagod, nagtitinda ng saging. ako mabuti ako, sir. Opo, ma'am. Naniniwala ko, ma'am. Diba? Pero ma'am, kailangan magsalita din yung kabila, ano? Sir, sinungaling po yan, sir. Maalam mo, sir, ultimong sarili niya, sir. Naniniwala sa kasinungalingan niya, sir. Okay. Oo, napakasinungaling po ng pamilya nila, sir. Kaya yung anak ko, sir, sinungaling na rin po. Ma'am, kailangan magsalita din yung kabila. Okay po, Pakinggan sir. na natin yung sasabihin niya. Pakinggan niyo po yung kasinungalingan nila, sir. Sinungaling po yan sila. Sir Gilbert, pasensya na, sir, ha? Kanina pa namin gusto kang pagsalitain. Sir, meron po siyang pasa sa, may, sa ilalim ng Ayan kanyang braso. po. Tapos, Ah, ma'am. Ma'am, Paano siya nagkapasa, sir? Ito nga po, sabi niya, sinaktan mo raw siya. Kuhalastik na yan. Ma- ma'am, <laughs> ma- Wala. ma'am, Mali yung sinabi niya, sir. Wali. Mali, sandali lang ha. Sa side mo na. Hindi kasi sinungaling kasi hindi naman totoo eh nandito, oh, nandito. Alam ka naman, mag-edit ako, di ba? Paano ko ma-edit eh. si record ko habang inaaway niya ako? Oh, Tinatanong ko lang, Okay. sir, si, ah, sino yung sabi ng anak ko na ate ko, nakausap niya after mag-video call kami, mag-I love you doon sa kwarto. Oo, tapos sabi niya dito, anong sagot niya dito, sir? Pakinggan mo. Iba ang sasabihin niya dito, iba dito. Pero ma'am, kailangan din Oh, siya sorry magsalita. po, sir. Okay. Kasi sinungaling, sir eh hindi ko rin alam kung nagsinungaling ka, di ba? So, eh, kaya, eh, Ito, kailangan sir, oh. ma- mapakinggan din natin Okay kabila. Ma'am, hindi ka napapagod? Kasi sir, sumusobra na sila sir. Hindi, hindi ka napapagod sa kakasalita. Napapago din sir, pero ilabas ko na lahat. Ayoko na ipakulong po sir. Kunin ko yung pinaghirapan ko sa ibang bansa ng matagal na panahon. Okay. Minamaltrato niya ang anak ko. Noong 2018, nagpatulpo ako sir. Nandito rin yung mga ebidensya sir, naka-album. Hindi ko tinuloy. Pinatawad ko siya ang kusa sir kahit masakit sa akin. pati ako hindi na ako nakapagsalita eh. Sumusobra na kasi sila sir eh. Ayoko na. Ibulin ko na. Ayoko na. mawawalan ng trabaho dito si, ano, si Shari. Ha? <laughs> sir, sobrang panluloko nila, sir. Ikaw nga, eh, wala kang iya sa airport. Dinuraan oh, mo ako. Sabi mo, hindi na oh, kita asawa. Ma'am, dito ka, dito ka. Ano, ah. ano? Bakit, sir? Ako na mag-take over sa Pa, pa, pa, pa. Sige, sir. Kay magaling akong detective, sir. Yan, dyan oh, ah. Sige, sagutin mo. Sino si ate ko bago ko ipa-on air yung mga recorded ko? Pero yung ate ko, ko yun. Hindi. Tapos yung ita. Kasi may nagpapautang ako ng bigas. Yung ita po, Tanong! yun yung may kuha sa akin bigas. Ah, tatanong na ako ha. Ah. Sige po. Oh, sagutin mo na yung tanong kanina ni ma'am. Opo, sinagot ko na. O, palit na tayo, sir. Palit na tayo. Okay. Diyos ko, Ebe, eh, ano ba ginawa mo sa buhay? Palit na tayo ha. Ah. Sige po na. Okay na ma'am. Pakulam <laughs> kita dahil Da- di ganyan ang dati ka ginagawa mo sa papahiya mo sa oh, akin. O, di ba? oh, mag-antay ka isang oras ka lang ipapaano kita. Uy! Sige nga, subukan mo isang oras lang? Galing mo naman. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Galing mo naman. Mga Alas, sir. May kasalanan. Takot ka sa kulam? Oh, kahit pakulang mo, suka ka nga. Kahit paukulang mo, anytime pakulang mo, ko, oh, wala ang problema. Hindi totoo yan. Takot ka nga na oh. mawala ako, tapos takot ka Hindi ba ako nga, ano? takot, mawala ka. Oh, ha? Ngayon? Hindi ako takot, mawala ngayon. ka. Ang sinasabi ko, bumalik ka para sa pamilya natin dahil ayaw kong lumaki yung anak mo kaya nga na takot ka. walang ina. Hoy! Ganito, wag kang sumigaw. Oo. Tutulog ako, nakikita ko sa bunga radio. Ganito na lang, isang salita ko lang. Oh. Oh, ano, bakit? Iwalayan mo na lang ako. Supportahan mo ang anak Hiwalayan mo. kita. One period, period ko na yan. Ah, Hiwalayan kahit- mo na lang ako. Kahit sabihin mo, na hiwalayan mo hiwalayan ako. kita, bahala ka sa, ba- sa Bawal buhay mo. wala akong magawa sa'yo na gumawa ganyan. ka ng gumawa ng Wala gumawa ng gumawa hanggang sa magsawa ka. Ngayon, pag nagsawa ka, Ikaw na. bumalik ka sa akin. Wala. Ha? Ah. Hindi na. Mga, Hindi na pwede bumalik ka sa akin. Ganun, ganun. Hindi man, pumipikit-pikit siya. Umiinom tubig. Oh, bigyan pa na isang, nakadalawang bote na to. Bigyan pa isa pang ano, bottled water. Sir, ilang sir. Ha? Ilang. Ihi ka lang. Naihi na, sir. Okay. Bigyan na arinola. Wala ba tayong arinola dyan? Kailangan niya umihi. Nininervyos eh. Sama. Bigyan na arinola kung ano. Ano na nahihiya sa ginagawa mo? Wala kang kahihiyan? Sino ngayon malaki sa atin? Ano pero ka-play ba't ibang lalaki pinagsasabi? Huwag ka mag-invento. Huwag mag-invento sa pinost mo sa FB. Ako pinahiya mo Kaya sa FB. Pwede kitang kasuhan. Kaya mo na asawa ko! Wala kang kahihiyang babae ka! Para bubulunan ako. Ginusto ah. mo yan eh. <laughs> oh, at least, at least nakapagsalita ka. Pwede mo tayong kumuna Arinona? Nagpapaalam, <laughs> nagpapaalam na naman Tommy. Pak, pakibigay ka ng Arinona dito. Hindi ka ako nagbibiro. Sabihin mo si Kati na Kati, hindi na kita mahal. At uh, dito na ako kay Venus. Kaya mo sabihin yan. Kaya mo. Bigyan ng isa pang tubig. Ilan na ba naubos na sir? Pakidala mo na ng water dispenser dito. ha? Kailan na lang kumausap dito, ha? Diaper. Ano bang size na diaper nito sa tingin nyo? <clears throat> Pabili nga kayo ng So, diaper dyan. mahay, tinapos nyo ba yung video ko ito? Diba, sobra yung tawa yung tawag ni ngayon. Sir sa mga episodes na to ng kanyang Paano ipapakulong ko? So, that's Ay, for today's video. Kung nagustuhan nyo po yung video ko for today, please do like, share, leave a comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone and see you again on my next video. Bye-bye!